ちゃんをシーツに漏らしてしまうことっていうのはあります防水シーツを下に入れてます便座にもうんちちゃんがいっぱいついてたりするんですおトイレ専用バッグくらいの勢いでなってるので皆さんこんにちは現代のもののけ姫ことまこです今日はちょっとなかなか <laughs> なかなかなタイトルになってますが ちちゃんを漏らしちゃったらじゃあどうしたらいいかっていうのをちょっとできる範囲でやっていこうと思いますやっぱコメントにもいただくんですね排泄障害があってトイレが不安で漏らしたらどう処理していいかわからないっていうコメントをいただきます私自身も初めて1人で、え便の方を漏らしちゃった時にどうやって自分で片付けるのそれが 家の中であったり出先であったりどうしたらいいのっていうのを思いましたでもそれを人に聞くというかそんなことを経験してる人もいないと思うのでなかなか聞くこともできないしましてやそれを映像にしてる人なんて絶対いないので自分でこうしたらいいのかなっていうのでいろいろ工夫しながらやりましたということで今回は1人でね、まあ、状態的には私と同じくらいの状態の方 とか、まあ、あと1人暮らししてる方とか自分の身の回りを1人でできる方用にはなりますがもし1人でうんちちゃんを漏らしたらじゃあどうお片付けするのかっていうのを私なりのやり方でお伝えしていきたいと思いますではまず1人暮らしをしている空間の中で寝ている時寝ながらあお腹がギュルギュルってなって 寝てる時にうんちを漏らすこともありますがじゃあそれの時はどうしたらいいかっていうのをやっていきたいと思います基本的に尿取りパッドを夜カテーテルをつないで寝たとしても一応漏れ防止で絶対尿取りパッドをつけてはいますですが横漏れであったりっていうのでうんちちゃんをシーツに漏らしてしまうことっていうのは ありますじゃあその時どうするかっていうことなんですけどもはい、えー、寝室にやってきましたがまず布団なんですが私がちょっといろいろ思ったのはシーツ類まあ掛け布団もそうですし、まあ、それこそシーツは白真っ白がいいんじゃないかなと思います、まあ、その理由はちょっと後でからお洗濯の時に言おうと思うんですけどまず絶対 私は白がおすすめですで基本的にまあボックスシーツとあと下に、えー、おねしょシーツというか防水シーツを敷いていますねでもし寝ながら漏らしてしまったっていう場合はもうシーツは仕方ないのでこのまま起き上がってで でベッドサイドにこういう風に入れ物を準備して入れ物棚がありますでこの棚の中にえっ、ー、とお尻拭きであったりあとは防水シーツなどがあるのでこれを駆使して車椅子にまずは汚れないように防水シーツを敷いてまず車椅子に乗り移るっていうことをします。 でその後はもうお風呂に直行して家にいる場合はお風呂でもう体を洗った方が早いのでお風呂に直行して体を洗いますで汚れたシーツたちはもう洗濯に洗濯機に回すんですけどその前にまずはお湯でしっかりもみ洗いをうんちちゃんたちをねある程度落としたらこのキッチンハイターに もう漬け込みます、えー、洗面台であったりバケツを準備してその汚れた部分をもうガチガチに漂白しますだから白の方がいいんですよこのキッチンハイターを使うともう色物はもうすぐ色が飛んじゃうのでこのキッチンハイターを使うためにはシーツ類は真っ白が私はおすすめです つけ置きして、えー、洗濯編で言ってた、まあ、洗剤は私ナノックスなんですけどそれを使うと基本的に残ってないなと思います、えー、服の場合服を汚してしまったっていう場合はこっちですね前もおっしゃいましたけどワイドハイター EX やっぱこっちとこっちを比べた時に私個人的にはやっぱり威力はこっちの方が強いんですよでも色物にはこっち使えないので、えー、うんちちゃん漏らした時はやっぱりこっちで 同じようにお湯洗いしてから漬け込みっていうのをやっていますそうするとあまり、えー、その服が汚れるってことがありませんただ服の素材に注意してるんですね基本的にはナイロン素材というかちょっとサラサラした状態今こういうニットとかね麺類っていうのがなかなか染み込んじゃうと取れないんですけど ナイロン類ってなんかこうシワにならない素材のようなパンツであれば結構落ちます最近だとでもそういうシワにならないそような素材テロテロした素材のパンツであったり、まあ、女性だったらスカートっていうのはたくさん出てると思います、まあ、私自身 100%綿みたいな服をあんまり着ないんですよねシワになるのがすごく嫌で <laughs> あのズボンとか基本的にはそういうサラサラ素材ちょっとナイロン系が入った素材のパンツを使っていますで下着に関しても、まあ、安くて本当に汚れてしまえばすぐ捨てればいいっていうようなあ綿パンツもありますけど基本的にはちょっとサラサラしたような まあ、ユニクロとかのそのシームレスに近いようなサラサラしたようなパンツを履くと汚れも結構簡単に落ちるので、まあ、そういった素材を選ぶっていうのも大切なのかなと思います。で、えっと、車椅子に対して漏れ防止の一つの案としてなんですけどもクッションの中に私はいつもこんな感じで防水シーツを下に 入れてますはいこんな感じでね防水シーツを下に敷いてますこうすることによってもしこうおしっことかありパッドからもういっぱい溢れ出しちゃって横漏れしちゃった時もこの子が吸水してくれるので車椅子より下にね垂れていくっていうことがありません 自分の中で漏らしたなって思っても他人に対して分かるっていうことはないと思います、まあ、ただ、まあ、スチームライトの場合だとこうすることによってまあ、こっちにね空気が流れるようになってるにもかかわらずここで塞いじゃってるのでちょっと蒸れるっていうのはありますがでもクッションとしての役目にはちょっと蒸れちゃう以外は何のデメリットっていうのもありませんで ロホの場合なんですけど私以前ロホを使ってた時はこのロホの裏面にね敷いてたんですこのゴム素材があまりにもこういろんなところに尿をこう通していくもんだから敷いてても結構意味がないというか漏れてしまうことがたくさんあったんですじゃあって言ってこっちの上面にこういう風に敷いてたんですよでそうすると絶対ってわけではないんですけどこのロホの こういう役目を <laughs> ちょっと殺してるんですよねロボの良さをもう殺してることになっちゃうので上に敷いた方が漏れる確率っていうのはほぼないんだけど褥瘡が心配な人に対しては上に敷くっていうのはうんちょっと不安な点でもあるのかなと思いましたはい、えー、トイレでどうやって自分で処理するかっていう話なんですけど、まあ、結論 もうどうすることもできないのでまずは着替えるっていうことしかできませんで、えー、大体が私は尿りパッドにうんちがこうめちゃってなってる時があるのでまずは尿りパッドを取るんですけど私の場合形勢が強くて足をこうガバって開いておくことができません閉じちゃうんですすぐだから真ん中からこう取るともう太ももの裏とかに お股とかにもうんちちゃんがいっぱいついちゃいますでも仕方ないんですだからこういう風に脱ぎますよねこう脱いである程度ここら辺まで下ろしたらこっからもううんちちゃんを取る取って自分で持ってる袋にゴミ袋にうんちちゃんを入れるでその後にお尻拭きとかお尻拭きも普段自分で持ってるのでこう持ち上げて <laughs> こう持ち上げてこういううに裏面とかね中をもう拭いていく自分でこうやって持ち上げてこう裏面とか拭いていくでこの時に便座にもうんちちゃんがいっぱいついてたりするんですなので拭いてまたつかないようにこう見える範囲でこう便座をね拭いてあげるそういうのをもうずっと何回も繰り返しますだからお尻拭きは基本的には洗い流せるお尻拭きを 持っていた方がおすすめですなんか顔がずっと見えないとあれだねあとはこういうふうにもうお尻を自分でお尻拭きで拭いていくしかありませんでズボンも汚れてしまった場合はもう交換します私も1枚だけはズボンを持っているので交換してあとはもうゴミ袋に入れてお持ち帰りっていう感じですねなのでそういう時に色をむつとかがあると結構匂いを こう閉じ込めてくれたりするので、えー、やっぱり1枚2枚持っておくっていうのがおすすめです一生懸命もういろんなところ拭いてで最後は乗り移ってですね車椅子に乗り移ってから地面とかにもうんちちゃんがついてたりするんですよそういうのを全部トイレットペーパーとかあ自分が持ってるウェットティッシュとかで拭いて帰るしかないっていう感じですねはいで前も紹介しましたが私お出かけする時にリュックは 基本持っていません、えー、車椅子の下にこういうアンダーバッグをつけていますでこの中に着替えとかあっていうのを入れてるんですけどじゃあどれくらい入ってるのかっていうのでまず、まあ、こういうポーチがですねカテーテル用のポーチになりますであとこれが式おむつ尿取りパッド今日は1枚しか入ってない尿取りパッドが1枚と あ試供物また出てきたこれ試供物とあとはなんかちょっと前にもらったウエットタオル、まあ、お尻拭きとか体が拭けるこういうやつとでこれはうんちちゃんセットゴム手袋とかワセリンとかが入ってるやつとこれですね着替え 着替え用のパンツズボンはあんまりかさばらないようにピタピタのテラテラのもうちっちゃくちっちゃく折りたためるようなジャージを持ってますこれとパンツ <laughs> パンツが今この袋の中に3枚入ってますねでゴミ袋であったりとか正常面とかっていうのも入ってます これくらいのいっぱいこういういろんなものがこれに入ってますうんちちゃんとかした場合はもうこれに一緒に袋に入れて入れちゃうっていうくらいもういっぱい入るんですよねでリュックに入れてるわけじゃないのでおトイレ専用バッグくらいの勢いでなってるのでこれの中に入れてしまえば他のものがね匂うっていうことがありませんねうんちちゃんを持ち帰るってなったとしても コンパクトに必要最低限なものを持ってうんちちゃん対応をしていますやっぱり流せるお尻拭きがあるのは結構最強ですねで最近だとアルコールシュッシュもいっぱいトイレにもあるし自分で持ち歩いてたりするのでうんちをした後うんちを漏らしてしまったあとは最後に便器を私はアルコールでこう拭いてっていうのがありますまずは自分でできるだけの対応をしていく でも本当にどうしようもない時は帰るっていう選択肢があるのかなと思いますけどそういったこともちょっとできないので若干こううんち臭っていうのはあるんですよ。まあ、自分しかしない場合もありあるんですけどなんかどうしても綺麗に拭けてないところとかがあってうんちさんが残ってたりするっていう時もあるので少しこういうフレグランスをね持ち歩いてちょっとまたますみたいなこともやってたりします。はい 漏らしたとしても他人に害がなければ私は別にもう最近気にしないなっていう風になりました例えば尿漏れであっても自分が車椅子に座っていてそれで少しお尻が濡れているのであればもう仕方ないって思って一日過ごしたりもします別に他が汚れるわけでもないし尿の場合はそんなに匂いがあるわけでもないのでもう自分のお尻がちょっとビチャビチャなってるけど仕方ないなと いう感じですただ便に関してはやっぱり、えー、匂いがあったりするのでなかなか大変ですけどでも食事管理とか体調管理をすれば便がこう漏れるっていうことも 私はあんまり外でもらえることもやっぱりなくなりました、まあ、一番はやっぱりこのアナプラさんですけどねアナプラさんがあることによって、えー、何か食事をしなきゃいけないっていう場合はこれを刺しておけばある程度は少し安心できるようになったっていうのが強みでございます今回はあもしうんちちゃんを漏らしてしまったらお家ではどうするのかあ外出先ではどうするのかどういう対処が事前にできるのかっていうことをお伝えさせていただきました この動画が良かったなと思っていただけたのであれば是非いいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いしますでは本日も最後までご視聴ありがとうございました